Тема 728. Квест. Темнота. Все вы, наверное, знаете, что такое квесты, какие они популярные, интересные и прибыльные, настолько прибыльные, что в каждом крупном городе работают уже несколько конкурирующих компаний квестов. Предпринимательница из Новосибирска Оксана Симутенко организовала в своем городе необычный квест, под названием «Темнота», или темнота в авторском написании. Его задания очень простые, но не менее захватывающие, чем у технологических квестов. Квест «Темнота» предлагает своим участникам пробыть один час в полной темноте и в этой ситуации выполнить некоторые бытовые задачи. Цель такого квеста – познакомить своих участников с миром незрячих людей, побыть, так сказать, в их шкуре. попробовать на себе маску абсолютно слепого человека. В группе участвуют 6-10 человек. Но они действуют не одни. К ним прикрепляется проводник, как раз таки слепой, или слабедящий, человек, который чувствует себя в темноте, как рыба в воде. Группа, как только заходит в темное помещение, которое разделено на комнаты, делится на мини-команды и каждая выполняет свое задание, определить на ощупь бытовые предметы, просмотреть руками рельефную картину, определить по запаху продукты, собрать конструктор и товарищ поселок. С одной стороны, человек испытает новые ощущения. С другой стороны, начнет лучше понимать тех, кто так и живет, в полнейшей темноте. После испытаний в полной темноте группа выходит светлую комнату, где она воочию может познакомиться с миром слепых и слабовидящих, познакомиться со шрифтом Брыля, с различными приспособлениями для слепых людей. Несмотря на то, что проект имеет социальную направленность, он достаточно прибылен. Одна такая квест-комната приносит от 100 тысяч рублей прибыли в месяц. Потому что он не только интересен пользователям, но и крайне мало затратен. Почему? 1. Так как проект имеет социальную направленность, в нем трудоустроены люди с ограниченными возможностями, под него можно найти муниципальное помещение с низкой арендной платой, 5-15 тысяч рублей за 100-300 квадратных метров. 2. На обустройство такого помещения тоже не потребуется много денег, Необходимо только привести его в порядок и завести необходимую мебель. 3. Благодаря тому, что проект достаточно оригинальный и социальный, местные СМИ эм сами предлагают снять для него сюжеты и тем самым прорекламировать в местных телепередачах. То есть особых расходов на рекламу не будет. Новосибирская предпринимательница потратила на создание бизнеса примерно 100 тысяч рублей, восстановление убитого санузла, установка пожарной сигнализации и приборов учета, косметический ремонт в помещении, мелкая мебель, телевизор, сайт с системой бронирования, темнота Гуйонэнск.ру, рекламная полиграфия. Билеты, наружный баннер, аренда с коммуналкой, бухгалтерия. Эти деньги отбились в первый же месяц. При этом доходность проекта сопоставима с технологическими квестами. Входной билет стоит столько же, 300 рублей, средняя цена на квесты в Новосибирске. В день в квесте участвуют в среднем три группы. За год через квест, темнота, прошли примерно 10 тысяч человек. И оставили массу положительных отзывов, можете познакомиться с ними здесь, афиша пунта МГС эм пунта рубарра ивент барра о чосиес сиети сиесунадас. Как сообщает Оксана Симутенко, основательница проекта, интерес у населения к этому проекту постоянно растет. А в августе 2015 года она организовала еще один подобный проект под названием «Тишина». В этом квесте участники одевают наушники, которых ничего не слышат и выполняют задания ведущего, слабослышащего или глухого человека который учит их общаться невербально и просвещает насчет возможности и общения со слабослышащими. Другими словами, социальные проекты тоже могут быть интересными и прибыльными. Вы можете сами организовать подобные проекты в своем городе или уже воспользоваться готовыми наработками от новосибирской предпринимательницы, которая предлагает вам организовать подобный бизнес по франшизе. Подробнее об этом читайте здесь, темнота Гуйон Инск Пунта Рубара Россиете Барра Франчисе.